proses loading kabel fiber optik nah, ini proses loadingnya transfer kabel ke darat ya ini kapalnya kapalnya optik marine Malaysia punya nah, ini kapalnya kira-kira panjangnya 20 kilo yang mau kita loading pokoknya 24 core ya jauh teman-teman jadi kita dari jetty dari jetty dari kapal kita transfer ke darat ke kabel tank tangki kabel jadi untuk di simpan nanti ketika ada pemasangan lagi baru kita pakai lagi karena kemarin habis dipakai separuh nah, ini ya biasanya 20 kilo itu cuma eh, uh, 10 jam 10 jam untuk transfer aja ya bukan pemasangan kalau pemasangan 3 bulan kita menuju gudang gudang tangki kabel tadi kita dari jeti ya jetinya di sana kita mengarah ke gudang kenapa di sini pakai roller agar supaya kabel itu tidak kena batu tidak rusak dan juga kabel itu tidak boleh kencang harus span span biasa tidak boleh tegang karena nanti kalau tegang rusak bisa putus kornya ya teman-teman masuk nah dari roller ini roller kabel kabel ini masuk ke kuadran kuadran itu adalah yang ngebelokin kabel nah ini kuadrannya dia masuk ke kuadran naik ke kuadran atas masuk ke dalam ya masuk ke dalam nah ini tangki kabelnya terus masuk ke kabel mesin ini tangki kabel tangki 2 tangki 4 yang kita masukkan sekarang adalah tangki e 5 nah, ini ya masuk 对吧？